Eh, il Paese recupera la propria sovranità di spesa recupera anche la sovranità di ehm, eh, pagamento dei titoli di Stato. Cioè, Qual è il problema di oggi? Per cui Noi non solo dobbiamo andare qua a chiedere ogni singolo euro che spendiamo esattamente come il cittadino va alla finanziaria, no? la finanziaria privata sotto casa, esattamente uguale, quindi a tassi di interesse assolutamente impossibili, un indebitamento sull'altro, eccetera. Il problema è che quando l'Italia adesso emette titoli di Stato, per, e lo fa per andare a prendere i soldi qui, eh, questi investitori dicono eh, eh noi non ci fidiamo perché avete le finanze in disordine, perché siete un paese che sta crollando economicamente, c'è una spirale di deflazione economica molto importante, chiudono le aziende, chiudono, persi, perdono posti di lavoro, eccetera. Allora, eh, ci caricano dei tassi di interesse enormi, perché chi compra il nostro titolo dice, vabbè io te lo compro, ma in, mi devo proteggere dal rischio, per cui ti chiedo un tasso spaventoso quando recuperi, esci dall'euro e recuperi la tua capacità di pagare, si chiama ability to pay in finanza, okay? questo motivo decade, sparisce completamente. L'investitore non ha più timore che questo Stato non sia più in grado di onorare i titoli di Stato che compra, crolla completamente la paura, cioè si sparisce, si dissolve, perché si capisce, chi conosce la moneta capisce che questo Stato può trovare tutto il denaro che vuole per onorare i titoli perché semplicemente se lo inventa. Per cui i rendimenti dei titoli di Stato crollano, allora l'Italia diventa un paese che ritorna immediatamente affidabilissimo. L'investimento in Italia è affidabile, gli investitori tornano, ma tornano perché con tutto il rispetto non vanno a investire in Grecia. Non voglio essere per carità, capito? ma l'Italia è un'altra cosa dalla Grecia. Avevamo la più grande industria in Europa, abbiamo infrastrutture moderne, abbiamo una capacità aziendale che è la prima al mondo. Era, ma è ancora potenzialmente la prima al mondo. Cioè noi facciamo le scarpe a tutti, all'America, al Giappone, a chiunque, come piccola e media impresa. L'investitore torna a investire in Italia, capisce? A frotte, queste cose sono molto chiare e sono le cose che non si vuole che il pubblico sappia, perché il pubblico deve rimanere nel terrore che l'uscita dell'Italia dall'euro vuol dire che andiamo nello Zimbabwe. È esattamente il contrario, siamo oggi nello Zimbabwe e, andiamo, torniamo in Italia uscendo dall'euro, capisce? Eh. Innanzitutto buonasera, volevo sapere se la MMT c'è già qualche paese che usa questo metodo di moneta e in che modo stanno andando. Ecco. Certo, c'è un paese che usa la MMT senza ovviamente ufficialmente eh, dire che è MMT e che credo che economicamente stia andando piuttosto bene, che si chiama la Cina. Cina fa la MMT. Poi c'è un altro paese che fa la MMT in un settore molto particolare che ha fatto molto bene <laughs> da un certo punto di vista, si chiama Wall Street. Eh, JP Morgan, Morgan Stanley, eh, Bank of America, e uh, Wachovia e c'è un'altra e un'altra, eh, che adesso non mi viene in mente, sono banche che hanno ufficialmente adottato l'analisi la, la, la, del funzionamento dei, dei, dei del funzionamento della, del, del, del, fissamento dei tassi di interesse eh, espresso dalla MMT per eh, guadagnare quello che hanno, che hanno, guadagnato in questi anni, perché hanno capito benissimo che laddove esisteva una sovranità monetaria i tassi avevano fatto un certo percorso, cioè al crollo, come è successo in America, come è successo in Giappone, in Inghilterra, dove adesso i, i tassi sono al livello più basso della, nella storia del paese da, da, da, da sempre, eh, e hanno scommesso su questo, hanno fatto dei miliardi. Comunque la Cina usa la MMT, l'Argentina ha usato, eh, per uscire dal default argentino, ha usato una parte di MMT, nel periodo in cui ha usato anche solo una parte di MMT, ha avuto in tre anni la maggiore crescita economica al mondo, dopo tre anni dal default l'Argentina era il paese che cresceva di più al mondo, aveva una crescita dell'8% poi ha smesso di usare quella parte di MMT ed è ritornata ad avere dei problemi, nonostante sia ancora un paese che, fa, che va piuttosto bene nella media su, su <clears throat> Modern Money Theory, la, quella, la teoria economica, che, molto di quello che vi ho spiegato, cioè proprio Si ricorda che ho detto che noi cominciavamo con questi economisti, i padri storici di questa teoria? economiche. Cioè la teoria che parte dal cartalismo, che dice lo Stato può funzionare in questo modo, i tassi di interesse si fissano in questa maniera, i rendimenti sono questi, si può creare la piena occupazione con la spesa interna, si può creare il rilancio delle aziende con la spesa interna, eccetera, eccetera. Volevo fare un'altra domanda abbastanza poco bella, perché dal momento che gli italiani sono un popolo che hanno sempre paura del cambiamento e nonostante la rovina pensano che chi stia al governo dopo tutto abbia sempre ragione, la domanda è questa. Poniamo l'ipotesi negativa che Monti vada avanti, si candidi alle prossime elezioni e vinca. Io volevo sapere a livello neanche economico, perché ne abbiamo parlato tutta la sera, ma a livello sociale cosa ci dobbiamo aspettare? aspettare? Cioè ci dobbiamo aspettare una guerra oppure andremo proprio al centro della Terra senza far niente e moriremo lentamente? Domanda. Grazie. Grazie. Io questo non glielo posso dire, se devo prendere l'esempio greco-spagnolo andremo al centro della Terra senza fare niente. Eh, purtroppo, vede, eh, loro contano molto sul fatto che il cittadino già in sé si sente ignorante e disarmato, il cittadino già in sé è obnubilato dall'esistenza commerciale e, e dalle ansie private. Eh, in più eh, l'effetto depressivo eh, di una crisi deflazionistica di questo genere, quando tu hai intorno a te l'economia che si sta sbriciolando, chiudono i negozi, chiudono i, i, le aziende, la gente ti arriva a casa, nel tuo quartiere già c'hai 1, 2, 10, 50, 100 disoccupati, l'effetto depressivo di questo deprime ancora di più il loro contano sul fatto che la gente è eh, angosciata, depressa, smarrita, ignorante (ignorante nel senso di non conoscitrice dell'economia), eh, alla fine rinuncia, non sa come muoversi, non sa come fare, semplicemente subisce. Noi eh, facciamo questa opera che è unica in Italia, forse anche al mondo. Noi portiamo l'economia dello Stato al pubblico. Non è mai successo nella storia d'Italia dal 1948 a oggi che qualcuno prendesse il pubblico e dicesse adesso ti insegno come funziona uno Stato. Mai successo, ti, ti insegnano come ti possono fare dei corsi per farti capire come funzionano le, le partite doppie di un'azienda, ma non come funziona l'economia di uno Stato. Perché se il cittadino si rende conto di come funziona, il cittadino può pretendere dalla politica che funzioni. Questo è. E Questa è una parte della MMT che è molto importante. Molto, MMT, Modern Manizieri. È una parte molto importante perché una delle cose che non va dimenticata e prima che andate a casa non la dovete dimenticare è che non solo lo Stato può indebitarsi con se stesso illimitatamente come ha fatto il Giappone, come, la, come fanno gli Stati Uniti che hanno un debito pubblico che aumenta sempre dal 1837 e non hanno mai ripagato e non sono mai falliti, non solo eh, si può fare l'operazione di spendere di più di quanto si tassa su base permanente, creando ricchezza all'attivo nella cittadinanza, nell'azienda, eccetera, ma il discorso delle tasse è estremamente importante. È estremamente importante perché eh, oggi una delle cose che usano, uno dei fantasmi, inflazione, Zimbabwe, eh, l'Italia indebitata, il debito dei nipoti, eccetera, un altro dei grandi fantasmi è il fantasma delle tasse dire eh, ah ma l'Italia è un Paese che comunque ha un'evasione fiscale, per cui se solo recuperassimo quella già andremmo tutto a posto. Non è colpa dell'euro, non è colpa di Monti, sono gli evasori italiani, qua ce ne sono un pacco, okay? gli evasori italiani che sono la causa di questa disgrazia. Attenzione, con molta serietà, con molta serietà io vi devo dire che questo è un senso di colpa fra i più micidiali e infondati nella storia dell'umanità dopo quello cattolico del sesso. Ok? Cioè, veramente, credo che dopo quello del sesso questo sia il secondo senso di colpa più micidiale e infondato della storia dell'umanità. Allora, chiariamo una cosa, cosa sono le tasse? Le tasse sono un prelievo dello Stato dai cittadini, lo Stato spende e poi preleva dei soldi ma se lo Stato crea il proprio denaro dal nulla, così com'è, perché il dollaro non lo creano non so chi, lo crea il governo americano, è di proprietà del governo americano, lo yen, la lira era italiana, era di proprietà dello Stato italiano. Se lo Stato spende e poi tassa, com'è possibile che, la, che le tasse finanzino la spesa? Voglio dire, come faccio io a ritirare i biglietti dello stadio prima di averli dati? È impossibile non posso tassare prima di aver speso. Come faccio io a, dire, eh, ok, la tua IRPEF è questa, se prima non ti ho dato le lire? Le lire tu non le puoi creare, le creo io e te le do. Circolano in questo modo, d'accordo? Allora, com'è possibile che io ti possa tassare prima di aver speso? Come fa le tasse a finanziare la spesa dello Stato? Non è vero, le tasse non finanziano la spesa dello Stato, è matematicamente e logicamente impossibile lo Stato prima spende e poi tassa. D'accordo? Allora, attenzione, se è vero che le tasse, parliamo della lira e non dell'euro, se è vero che le tasse non eh, finanziano la spesa dello Stato, è vero che le tasse non finanziano gli ospedali, non finanziano i, i, i servizi pubblici, non finanziano i poliziotti, i carabinieri, non finanziano le scuole, non finanziano gli insegnanti, eccetera. Quindi è vero che l'evasione fiscale è qualcosa che non inficia il funzionamento dello Stato. Non può, è impossibile. È lui, è lo Stato che crea il denaro per creare i servizi, poi sottrae il denaro dopo averlo creato. Non può fare il contrario, non può venire a chiedere a te i soldi per fare i servizi, <laughs> non può ribaltare la frittata. Ne consegue che l'evasione fiscale non è un crimine, non lo è mai stato. Fermi, non lo è mai stato, è una cosa che può essere antipatica, ma non perché sottrae il funzionamento dello Stato. Non c'è mai stato un bambino a cui sia stato negato un posto all'asilo nido perché ci sono gli evasori fiscali in Italia. Allora, l'evasione fiscale che cos'è? Non è altro che una espansione informale della spesa dello Stato. Cioè il cittadino informalmente, non essendo il ministro del tesoro, essendo semplicemente il cittadino, decide per i cavoli suoi, in maniera informale, di espandere la spesa dello Stato. Perché lo Stato ha fatto questa spesa e tassa. Se tu qui, nel momento della tassazione, scappi via e ti nascondi, e nascondi i soldi, questa freccina si riduce. E se si riduce questa freccina, questa è più grossa cosa hai fatto? Hai semplicemente aumentato questo, lo hai fatto tu di, per i fatti tuoi, arbitrariamente, l'evasione fiscale è una espansione informale della spesa dello Stato, cioè è la cittadinanza che dice allo Stato ho bisogno di più soldi, perché ho desiderio di risparmiare, ho desiderio di comprare qualcosa, ho desiderio di espandere il mio standard di vita, ho desiderio di investire meglio nella mia azienda, ho desiderio di, di riuscire a aumentare il, il, il, il turnover mie, dei miei affari, per cui io decido da cittadino che tu stai spendendo troppo poco e allora io ti do meno soldi. Okay? Questa è l'evasione fiscale. Non è un crimine, è un segnale che la cittadinanza dà al governo che c'è bisogno di più denaro. D'accordo? Qual è il danno dell'evasione fiscale? Non è assolutamente un danno sociale, non è assolutamente un danno criminale, l'evasore fiscale non deve assolutamente andare in galera. Il danno dell'evasione fiscale è solo uno, è che impedisce allo Stato, ce ne sono due o tre, ma diciamo quello importante, è che impedisce allo Stato di usare le tasse per controllare l'inflazione, perché sapete che l'inflazione vuol dire che c'è troppa moneta qua dentro, ce n'è troppa, tanta, troppa rispetto ai prodotti. Allora lo Stato intelligentemente dice ok, se c'è un po' troppa inflazione, aumento per un po' le tasse, dreno questo liquido, no? e tutto torna a funzionare bene come prima. Chiaro che se uno evade, lo Stato ha meno capacità di drenare denaro e l'inflazione può rimanere a un livello troppo alto o comunque alto, ma questo non devasta il paese, l'abbiamo visto prima. È un problema, ma non devasta il paese. Questo è il danno dell'evasione dell fiscale. Allora, torniamo al punto. Se il cittadino manda un segnale di massa e dice io se non faccio del nero, caro signor Ministro, non apro domani, ok? perché è vero che c'è chi evade per comprare l'iPhone, è vero che c'è chi evade per andare alle Maldive o comprarsi la seconda villa, ok? ci può stare sul cavolo uno così, non è un criminale, ok? ma è anche vero che c'è un pacco di gente che evade perché sennò domani mattina non tira sulla seranda. D'accordo? Allora questo è un segnale importante per il governo, dire dovete spendere di più. La MMT permette al governo di dire, tac, spendo di più. D'accordo? Se questo è il bisogno che mi arriva dalla cittadinanza, spendo di più. È la stessa cosa, è uguale. Può essere più antipatico dell'evasione fiscale di chi, come dico, non, riuscirebbe ad aprire il bar la mattina dopo, però non porta un danno sociale, è una cosa antipatica se vogliamo, perché le banche ci stanno sull'anima. Però è la stessa cosa, e di nuovo, è, fra l'altro, attenzione, perché non solo è un segnale che arriva al Governo, ma attenzione è denaro che rimane qua dentro e se rimane qua dentro verrà speso. E se verrà speso crea occupazione, crea consumi, aumenta la domanda aggregata, più negozi lavorano, più gente lavora, più, più persone vengono assunte. Quindi l'evasione fiscale, paradossalmente, a un certo punto può anche migliorare l'economia, non danneggiarla. Capire le tasse, la natura delle tasse è fondamentale, ma si faccia attenzione. Se mi avete seguito fin qua, si faccia attenzione a una cosa. Attenzione a una cosa, tutto quello che ho detto sulle tasse e che è sacrosanto, non solo per la model money theory, è sacrosanto in macroeconomia, d'accordo? e eh, fra l'altro ci sono le testimonianze anche di grandi eh, eh, banchieri centrali come Bernanke, o Greenspan che lo hanno detto tante volte durante le interviste, sì, ok, le tasse non vengono pagate, sono un'espansione, bisogna solo stare attenti all'inflazione. Ma attenzione qua, questo è il sistema euro. Se è vero che questo signore che è il governo, ed è vero, deve andare da questo sistema di investitori privati per avere ogni singolo euro che spende, in questo sciaguratissimo sistema è anche vero che il governo ha bisogno delle vostre tasse per funzionare. Perché il governo non è proprietario della moneta. D'accordo? Quindi se qui evadiamo le tasse, qui sottraiamo al governo dei fondi veri, reali. Con l'euro l'evasione fiscale è diventata un crimine. È vero che con l'euro, se uno non paga le tasse, può chiudere una scuola, può chiudere un ospedale, perché questo governo qua, ridotto in queste condizioni miserabili, deve pescare dovunque possa, tagli alla spesa, tasse, titoli di Stato venduti a questi signori per riuscire ad avere la moneta. A queste tre strade, basta. Questo vi fa capire ancora di più alla tarda ora che siamo arrivati che razza di crimine è aver accettato l'euro non solo tutto quello che abbiamo appena detto, ma anche questo fatto che adesso lo Stato non può più usare la leva delle tasse. Voi pensate che in America in questo momento ci sono dei politici nel Partito Repubblicano che chiedono l'annullamento, l'azzeramento delle tasse sul lavoro. Ma non sono dei deficienti che fanno i giocolieri per la strada, sono dei parlamentari americani, sanno quello che dicono. In America si può fare, hanno una moneta sovrana, possono chiudere completamente quel tipo di tassazione. Cioè la possibilità del governo a questo punto di ridurre le tasse in un momento di recessione per risollevare le aziende italiane sarebbe con la MMT, con la Modern Money è totale, tagliamo il costo del lavoro italiano a zero, a zero. Lo Stato non perde gli asili nido, non perde gli ospedali, non perde gli infermieri, non perde gli autobus, non perde le scuole, ripara le strade, più di prima. Questa è la realtà dell'economia sovrana, con moneta sovrana. È un, un capitolo importantissimo ed è veramente, dal mio punto di vista, angosciante, ma angosciante che siamo qua con gli imprenditori che, che urlano giustamente, abbiamo il 61% di tasse e stiamo chiudendo le aziende, e mandiamo la gente a casa, ma porca miseria, quando qui potremo non solo non chiudere le aziende, ma toglierle anche le tasse. Certo, in maniera selettiva, va bene, togliere le aziende in difficoltà, quello che ti pare, ma lo puoi fare. Buonasera. Volevo chiedere perché non hai parlato anche, oltre a essere d'accordo sul fatto della creazione della moneta, che come diceva John Kenneth Galbraith, i, i tassi di crescita della moneta corrispondono sempre nella storia matematicamente ai tassi di crescita del PIL nominale. Quindi detto dal più grande economista che probabilmente è vissuto nel secolo scorso: la tua teoria, secondo me, diciamo che regge. Ma c'è un altro 50 che ci ha portato oggigiorno, non solo in Italia, ma nel pianeta, anche il pianeta America, è stato quello che Luciano Gallino, che sicuramente conoscerai, chiama finanzcapitalismo, cioè la speculazione finanziaria che avrebbe già incenerito le banche, le avrebbe già incenerite, tu lo sai meglio di me, che, che, il mercato, che attraverso il mercato over the counter controlla l'economia mondiale, che è quella che che poi dopo decide, questa oligarchia fatta dalle 7-8 grandi banche con dietro i grandi investitori internazionali, consente di mettere a repentaglio intere, intere nazioni, interi continenti, perché le scommesse dei credit default swap e relativi tu sai che sono 12 volte il PIL mondiale, quindi la carta finanziaria che esiste in giro per il pianeta e 12 volte tutta la nostra ricchezza. Quindi questa, la carta esisterebbe pure, solo che mettono a rischio la sopravvivenza sia delle banche e quindi la nostra sopravvivenza, lo sfruttamento delle nostre vite, perché poi ti chiedono di lavorare anche a 500 euro, 600 euro, perché dicono che c'è la concorrenza, c'è la crisi, le banche non hanno soldi da elargire. Quando le banche lavorano, una, la più grande banca d'Europa, la Deutsche Bank, lavora a leva 1 a 50, una volta e mezzo il PIL tedesco. Se succede un imprevisto, la Deutsche Bank si beve il governo tedesco nel giro di sei mesi e sappiamo benissimo che le banche tedesche hanno dentro di sé delle bombe, delle bombe perché sono esposte per tre volte il PIL tedesco, solo che questo alla Comunità europea Draghi e neanche Monti lo raccontano, perché sai, vedere, li conoscono i bilanci della Deutsche Bank, come li conoscono, come ad esempio, e chiudo perché mi sto dilungando, c'è un'inchiesta della, della magistratura americana sul fatto che fino a, due, a un anno e mezzo fa gli otto banchieri più grandi del mondo si riunivano a New York e decidevano su cosa scommettere. perché Tu sai benissimo che se io muovo dieci volte il capitale contro di te, io posso scommettere su qualsiasi cosa della tua vita, contro la tua azienda, contro la banca e posso ridurre in cenere milioni di vite. Sì, eh, rapidi, rapidissima risposta. Il signore ha parlato con dei dettagli forse un po' difficili del, del problema della speculazione finanziaria che crea delle bolle di denaro immense, eccetera. La risposta è molto chiara, è sempre qui. Eh, assieme alla sottrazione della sovranità monetaria degli Stati, è, in parallelo è, è, nata anche la sottrazione di altre sovranità, come ho detto, ne ho citate alcune, fra cui la deregolamentazione eh, delle banche. Voi sapete che eh, le banche di fatto sono istituti pubblici, perché dovrebbero essere strettamente regolamentate da leggi statali, hanno la garanzia sui conti correnti dello Stato, per cui la maggioranza della liquidità di una banca in conto corrente è garantita completamente dallo Stato, quindi di fatto le banche sono in mano completamente alla funzione pubblica. Non solo, ma anche la capacità di, delle banche di prestare denaro è regolamentata da, da leggi che sono fatte dai politici. Ora, la deregolamentazione bancaria che ha dato origine al mostro che ha citato il Signore è un altro aspetto del lavoro di sottrazione di sovranità da parte dell'elite che citavo prima eh, no? eh, dello Stato. Oggi gli Stati hanno, si sono arresi alla deregolamentazione delle banche, hanno lasciato le banche libere di fare quello che gli pareva e il risultato è stato un po' quello che avete sentito. Io adesso parlando di questa deregolamentazione delle banche vorrei anche parlare della regolamentazione privata delle banche, no? giusto? Basilea, dei vari comitati che nessuno chiaramente ha votato, no? E vorrei capire come funzionano queste regolamentazioni all'interno del, dell'Unione Europea, nel senso so che ehm, vanno a ponderare il rischio ora eh, e quindi la banca se deve prestare 100 deve calcolare prima il rischio sul soggetto e poi presta 100 e deve tenere da, da parte una riserva. A questo punto mi verrebbe da dire, le politiche monetarie, perché sono state fatte politiche monetarie espansive in questi anni, europee, a mio parere, e non so se dico bene, sono servite a riempire queste riserve di rischio, no? Delle banche internazionali, che poi dico erano le ex banche nazionali italiane, no? La, la Banca Italia, Banca d'Italia, giusto? Non so se sbaglio. Sì, sì. sì, la domanda era se precisamente domanda è precisamente questa, se queste regolamentazioni private, eh, insomma in questo senso, servono comunque a delegittimare ancora di più la sovranità del popolo. E... Ma, no, ripeto, non sono, no, qui c'è un errore di fondo, le, le, Basilea, le regolamentazioni non sono mai private, sono se lei vuole, sono eh, organi eh, eh, di funzionamento pubblico, eh, sono pesantemente influenzate dal privato. Cioè, Sostanzialmente la Basilea 2-3, se non mi sbaglio, eh, è eh, frutto del lavoro di un gruppo di eh, banchieri, di cui fa parte anche Mario Draghi in maniera del tutto impropria, che è il gruppo dei 30, che negli anni 90 ha stilato tutta una serie di proposte di regolamentazione che sono state semplicemente comprate, proprio bevute alla lettera da questi da questi funzionari tecnocrati pubblici che hanno, le hanno semplicemente prese, lette e applicate e così hanno deregolamentato il settore bancario. Poi che eh, oggi eh, l, l, ehm, come dire, eh, eh, questi hanno fatto dei disastri, è vero, ma non ci, non, le, le, banche, eh, una cosa molto semplice da capire per tutti, le banche sono come delle oche, se tu gli dai da bere, queste bevono fino a scoppiare, d'accordo? E non è che puoi dare la colpa alla banca, lo so che la banca è antipatica a tutti, ma la, le banche sono, sono delle oche, cioè, sono nate così. La colpa non è delle banche, la colpa è dei politici, è del contadino che ha le oche, che gli dà troppo da bere, che gli ha permesso di bere troppo. E la colpa è sempre della regolamentazione statale, governativa, sempre degli organi europei di controllo, i famosi regolatori europei. Della, delle, delle, ah, oggi adesso stanno facendo delle proposte per riproporre una grande autorità europea di regolamentazione delle banche, ma il, il fatto è che abbiano permesso alle banche di avere un rapporto fra eh, capitale eh, e eh, e, e, prestiti emessi del 10%, del 10 a 100, cioè la banca basta che abbia in capitale il 10% se la banca presta un miliardo, eh, l'importante è che abbia in capitale eh, eh, il 10 di un miliardo, poi può prestare un miliardo di denaro che non ha. Capite? Questo Non è, sono state le banche che si sono inventate questa roba qua, sono i politici che hanno permesso alle banche di fare questo. È in questo modo che le banche hanno creato queste bolle spaventose. Tu capisci, no? nel momento in cui tu hai in cassaforte eh, 100 lire e puoi prestare eh, 1000, semplicemente garantendo 100, poi succede qualcosa, cosa fai a garantire gli altri? Eh, eh, hai 10 lire in cassaforte, ne puoi prestare 100, o hai 100 lire, ne puoi prestare 1000, come, come fai a garantire gli altri 900 o gli altri 90? Questo è, è il problema, è sempre un problema di regolamentazione pubblica, che noi, come fra l'altro i nostri economisti, fra cui anche in particolare Warren Mosler, è colui che porta in giro l'idea che tutto il sistema bancario è di fatto fallito, quindi andrebbe tutto rinazionalizzato e riprivatizzato a condizioni molto strette da parte dei governi. Ma non però attenzione cadere nella tentazione di certi demagoghi, eh, che fra l'altro non capiscono questi temi, non studiano questi temi, che dicono che ah, le banche sono tutte criminali e bisogna impedire alle banche di creare denaro. No, quando le banche creano denaro, creano un corrispettivo indebitamento, quindi non è mai denaro al netto, però in quel momento per un'azienda, per esempio, per un negoziante, per chiunque, avere quei soldi è utile, D'accordo? Poi è chiaro che ha un indebitamento, ma qual è il problema? Il problema è che se questo signore che si chiama Governo non crea abbastanza economia, per cui poi quel negoziante che ha fatto i debiti con la banca incassi un bel po' di più, anzi 3, 4, 5, 7, 8, 10 volte di più di quello che si è indebitato e può facilmente ripagare la banca, se lo Stato non fa questa funzione non possiamo dare la colpa alle banche, Scusate, cioè non è colpa della banca che ti ha fatto un prestito e non lo puoi ripagare. Non lo puoi ripagare perché la gente non viene a comprare la tua roba, perché la gente è in un'economia che sta fallendo e perché questo signore qui non fa il suo dovere. Capite? Deve essere molto chiara questa storia. Scusi se mi ripeto, ma io credo ci sia una forte responsabilità proprio da parte dei politici e degli organi di stampa che hanno permesso tutto questo. Io credo anche che eh, tutto quello che lei sta dicendo e anche i finanziamenti per ottenere insomma, di fare dei convegni e tutte queste cose, se ci fossero gli organi di stampa e i politici, e intendo organi di stampa sia nel piccolo che nel grande, politici sia nel piccolo che nel grande, che non fossero così colpevoli come a me sembra che siano, No, lei non crede. Beh, i politici, ma cosa pretendiamo? E anche gli organi di stampa che sono collusi. Insomma. Ah, siamo noi la politica, se non la facciamo noi è inutile che pretendiamo che i politici facciano qualcosa, dai, siamo noi che dobbiamo muoverci e fare quello che dobbiamo fare, perché non lo facciamo mai, è lì il problema, dalla colpa ai politici. Volevo fare solamente una domanda. Ipotizzando che il governo attui una politica monetaria espansiva. Questa eh, politica può essere valida all'infinito? Cioè, può emettere moneta senza avere un termine? Perché qualcosa mi ricorda, cioè, mh, mm, premetto che non ho studiato la materia, ma qualcosa mi dice, mi ricorda la trappola della liquidità all'interno del sistema non governativo. Allora, la risposta è questa. Dunque, eh, il, questa cosa si può fare con un solo limite. Il governo, allora, il debito pubblico è un numero che sta dentro un computer del Ministero del Tesoro, non è un debito del governo con nessuno, se c'è una moneta sovrana non è un problema di debito, non lo dovete ripagare voi, eccetera. Eh, l'emissione di moneta non crea inflazione a patto che eh, queste emissioni di moneta, cioè tutta questa moneta che entra qua dentro, crei attività produttive, crei lavori, crei produzione, eccetera. Perché solamente nel momento in cui entra tanta moneta, qua non si produce più tanto, allora dopo c'è l'inflazione. Okay? L'inflazione poi c'è anche per altri motivi, ma sostanzialmente il primo motivo è questo. La domanda del Signore è importante. Allora, questa cosa, questo processo virtuoso, spendi sempre di più di quello che tassi, lasci sempre più soldi qua dentro di quello che togli, Dice, può andare avanti all'infinito? No, la risposta ovviamente è no. E qual è il limite? Il limite è la piena capacità, si chiama. Cioè nel momento in cui il tuo Stato ha speso a sufficienza per dar lavoro a tutti gli italiani, tutti, cioè non c'è un disoccupato neanche a cercarlo con chi l'ha visto. Okay? Nel momento in cui le aziende hanno, eh, stanno lavorando a piena capacità, quindi non possono prendere più personale perché non possono produrre più di quello che possono produrre. Nel momento in cui hai toccato il tetto delle materie prime che puoi importare, nel momento in cui hai toccato la capacità del Paese di vendere ai propri cittadini servizi, novità, cose, case, pieni alloggi, hai il pieni alloggi, hai la piena sanità, hai la piena occupazione, nessuno è senza casa, eh, che ne so, nessuno, <laughs> a nessuno manca un'auto, nessuno manca un'assicurazione, nessuno manca un computer, nessuno manca... Nel momento in cui sei arrivato a questo livello, che è un livello di sogno della società, a cui nessuna società in realtà è mai arrivata, a questo livello continuare la spesa diventa inflattivo, cioè può creare inflazione, può creare un problema, comincia a uh, avere un ritorno di fiamma. Però voi capite molto chiaramente che eh, una cosa del genere, una situazione del genere non si è mai potuto mai verificata e in Italia dove abbiamo il, il 32 per, 34% dei giovani disoccupati, il 12% degli adulti disoccupati, dove abbiamo le aziende in, in, che chiudono a 40.000 all'anno, dove abbiamo eh, sacche di povertà che stanno aumentando in maniera spaventosa, 10 italiani su 100 che non si riscaldano eh, sufficientemente d'inverno e bla bla bla, posso andare avanti all'infinito, questo problema <laughs> non si, non si, non, non si pone. Per cui prima di creare allarmi sui limiti della modern money theory e della spesa deficit del governo devono passare molti decenni. Bene, volevo farti una domanda io, eh, se ci puoi spiegare brevemente cos'è il fiscal compact che è stato messo in Costituzione dai nostri politici. Allora, il fiscal compact è innanzitutto un trattato europeo, non è una semplice misura economica, è un trattato europeo firmato dai eh, governi dell'Eurozona che dovrebbe essere applicato fra l'altro anche dai, dai, dagli altri governi dell'Europa fino ai 27, quindi, come Trattato europeo, è un Trattato che va firmato dal Parlamento e ratificato, per cui una volta che è ratificato diventa legge nazionale, prima cosa, okay? e eh, è un Trattato di austerità che dice che l'Italia deve mettere in Costituzione, l'Italia l'ha messa, il pareggio di bilancio, cioè spendo 100, tasso 100, lascio 0, cioè in Costituzione viene messo l'impoverimento automatico della società, che decreta che l'Italia è un Paese commissariato, dove, come ho spiegato prima, i maggiori capitoli di sovranità eh, eh, economica non sono più di proprietà del Parlamento e del Governo italiano, ma sono di proprietà e di, e di controllo esclusivo di organi non eletti dall'Italia, Commissione europea, okay? Fondo monetario internazionale, eh, Banca centrale europea. Eh, è un trattato che eh, decide che ci possono essere delle penalità applicate al Paese che sgarra questi parametri, per cui l'Italia può avere multe nell'ordine dei 2 eh, miliardi di euro all'anno se sgarra i parametri imposti dal Fiscal Compact. Sono 2 miliardi di euro che spariscono in multe all'Italia solo per aver violato eh, questa legge che nessun italiano ha votato, che nessun parlamentare italiano capisce e che c'è entrata in Costituzione. Eh, è un trattato che decreta, per esempio, che la Germania, dico io la Germania, ma un qualsiasi paese dell'Eurozona può eh, eh iniziare una procedura penale contro un altro paese se ritiene che questo paese eh, stia sgarando i parametri stabiliti da dal fiscal compact capito? Eh, senza addirittura eh, neppure il parere preventivo della Commissione europea, proprio si dà la libertà massima a qualsiasi paese, ho detto la Germania, è un lapsus freudiano, ma perché io penso che sarà sicuramente la Germania che farà tutti questi ricorsi, eh, eh, di mettere sotto accusa la, uno degli altri paesi, eh, quindi è un, eh, ripeto, per riassumere, un impoverimento automatico dell'Italia, con crisi deflattiva dell'economia italiana garantita è una perdita di sovranità spaventosa delle priorità eh, maggiori dello Stato. Eh, una, eh, fra l'altro sancisce che eh, un, li, il comportamento virtuoso o meno virtuoso dell'Italia debba essere giudicato secondo due parametri fondamentali, il costo del lavoro, che deve andare a ribasso ovviamente, chiaro non il costo del lavoro a rialzo, il costo del lavoro e la spesa sui servizi pubblici. Quindi se l'Italia dovesse essere eh, eh, eh, processata per infrazione dei parametri, sarà giudicata soprattutto in base a questi due parametri, a, stipendi troppo alti e servizi pubblici troppo estesi. Non si è pensato di dire non so, l'Italia sta spendendo troppo per le spese militari, ecco, per esempio. Non hanno messo una cosa del genere, hanno messo solo che abbiamo troppi ospedali, troppi asili nido, troppi ambulatori, allora dobbiamo essere multati. Questo sancisce il Fiscal Compact fra, fra le altre cose. E, ed è eh, eh una mostruosità democratica, di sovranità economica, è un crimine contro la cittadinanza, l'abbiamo votato, ratificato e messo in Costituzione. Um, volevo riprendere un attimo, vabbè, sottolineare un aspetto delle tasse, nel senso una tassazione progressiva e magari eventualmente una tassazione sui grandi patrimoni serve eventualmente anche ad evitare eh, sperequazioni troppo elevate tra i patrimoni dei cittadini. Leggevo, mi pare che il 10% degli italiani è in mano il 50% della ricchezza nazionale, negli Stati Uniti probabilmente anche peggio, e questo magari serve ad evitare che appunto la parte più ricca della popolazione si compri o i mezzi di comunicazione o faccia lobbying o si compri direttamente il politico e quindi diciamo, serve a mantenere aperto il gioco democratico, quindi in questo senso la tassazione può anche avere una, una funzione in più. Um, pensavo poi anche a quello che possono essere eventualmente i limiti ecologici una, adesso l'Italia è abbastanza ferma, però mh, appunto un'altra cosa che leggevo è che se ogni, ogni, abitante della Terra consumasse quanto un cittadino americano ci sarebbe bisogno di quattro pianeti Terra. Per un italiano, almeno fino a qualche anno fa, ne sarebbero bastati due, adesso forse siamo un po' calati, non so, però. Quindi questa cosa di pompare denaro eh, per far crescere posso capirla, però c'è un limite anche fisico oltre che semplicemente. Eh, ultima cosa, dipende anche poi da appunto, come si spende il denaro, non so se lo Zimbabwe si mettesse a fare l'MMT, se automaticamente diverrebbe, immagino, come ha detto lei, diceva, ogni, ogni lira in più, ogni euro in più che ho avuto dentro deve generarmi un uovo in più, un prosciutto in più, insomma qualcosa di... se no ovviamente vado, vado in, vado in... si sente? Eh, vale, scatti. Ah, scusi, si sente? Se lo, Zimbabwe, se, se lo Zimbabwe, applicasse automaticamente la MMT, comincerebbe automaticamente a crescere? Cioè dipende, immagino, da come sono spesi i soldi. Maniera... Okay, eh, allora, tre, tre problemi. Uh, la, la, la tassazione eh, progressiva. Bisogna di nuovo tornare all'idea eh, che uno dei miti falsi dell'economia è che tassando i ricchi si riesce a finanziare la spesa per i meno ricchi. Questo non è assolutamente vero, perché tassando i ricchi innanzitutto si accumulano eh, capitali che sono estremamente inadeguati, sono, dicevo cioè, prima, eh, come il discorso degli stipendi dei parlamentari, sono delle frazioni del denaro che uno Stato deve spendere per la propria cittadinanza. Non accadrà mai che tassando i miliardari italiani avremo abbastanza soldi per far funzionare ospedali, scuole e strade, prima cosa. Secondo, tassando i ricchi sottrai domanda aggregata, cioè eh, sottrai del denaro che i ricchi poi spendono, perché i ricchi saranno antipatici, però comprano della roba, <laughs> spendono, viaggiano, eh, fanno vacanze, comprano case, assumono persone, e tassando i ricchi eh, rischi poi di ridurre anche una quota di, do, di domanda aggregata del, per il, cioè di, di, ricchezza del paese. E, ehm, tassare i ricchi ha una sola funzione in realtà, che è una funzione legittima, che è una delle poche funzioni legittime delle tasse, che è quella di controllare l'accumulo di patrimoni eh, a sufficienza perché si disgreghi lo Stato. Se eh, non si tassassero adeguatamente i grandi patrimoni, eh, un, un, un grande patrimonio potrebbe decidere di inventare uno stato, e una moneta propria, potrebbe decidere di eh, creare un proprio feudo e potrebbe spaccare lo, lo Stato in due, in tre, in quattro, in cinque, cioè si ritornerebbe alle situazioni pre-democratiche per, per, per quello. Eh, la, la, cosa delle risorse eh, è mh, mm, giusta, eh, la MMT non è una teoria economica che dice che dobbiamo avere lo Stato che spende, così compriamo 70 telefonini a testa, così eh, la, eh, mettiamo la benzina nella macchina, e facciamo dei buchi col punteruolo nel serbatoio, tanto chi se ne frega, perché lo Stato ci dà abbastanza soldi per fare il pieno quattro volte al giorno, non è, una, non è una buffonata di questo genere. La MMT è una teoria che dice che innanzitutto questo Stato può fare questa opera di creazione di economia interna, okay? secondo quel tetto di risorse di cui ho parlato prima. Il problema eh, eh, eh delle risorse globali è un problema importante che l'MMT non ha mai scartato, ma attenzione che una componente enorme dell'economia creata dall'MMT non è né telefonini, né plastica, né gomma, né niente, sono servizi uno dei settori di studio più importanti che noi proponiamo per risanare il Paese e creare posti di lavoro. Noi diciamo è inutile stare a insistere con la Fiat, con la metalmeccanica, è un settore perduto. Marchione sarà una testa di, di quello che è, Dire, carità, è anche un uomo odioso, per carità di Dio, e il loro progetto è odioso, per carità di Dio, ma la metalmeccanica è condannata, è condannata dalla tecnologia. In Corea i nuovi stabilimenti non hanno le lampadine non ci sono, perché non ci sono uomini che ci lavorano dentro. D'accordo? Quindi questo è il futuro della, della, della, della, macchina, è inutile che stiamo a insistere a tenere gli operai. Allora la MMT ti dice, tu dici al signor Marchione, ti prendi la tua Fiat e te ne vai alle Cayman, te ne vai dove cavolo ti pare, chi se ne frega, hai fatto delle macchine che fanno schifo per 50 anni, basta, te ne vai dall'Italia. Questa gente che perde il lavoro la si prende, la si reimpiega con stipendi esattamente identici nel settore dei servizi. Noi abbiamo delle società che oggi hanno un sotto, una sottofornitura di servizi, del, de, addirittura a volte si calcola del 90-92%, cioè noi abbiamo l'8% dei servizi che ci servono. Avremo migliaia, centinaia di posti di lavoro creati nei servizi, che producono economia, producono ricchezza, producono efficienza, producono benessere, in tutti i settori, oltretutto con la popolazione anziana che abbiamo, che sta aumentando di smisura, per fortuna, io ho una madre di 88 anni con un paio di handicap importanti, io avrei bisogno di 5 persone fisse, 5, solo per mia madre, solo per lei, per farle fare una vita decente. Non le abbiamo, ovviamente non ce le possiamo permettere, con la MMT tu hai 5 persone che lavorano in questo settore, per un singolo anziano. Pensate a eh, una qualsiasi cosa, un'azienda che ha un personale femminile con dei figli piccoli. Queste donne impazziscono per avere qualcuno che porta i bambini a scuola, il marito deve impazzire, la zia, la mamma, la nonna, non si capisce come, chi la prende, cioè, tu hai eh, per ogni famiglia cinque persone che lavorano per quella famiglia lì. Ok, uno porta i bambini a scuola, quell'altro gli fa da mangiare, l'altro gli fa la ginnastica, quell'altro li porta in piscina, quell'altro gli fa l'educazione, non so, eh, so i giochi creativi, okay quell'altro gli fa le festicciole. Cinque persone che erano una famiglia, ognuno pagato con uno stipendio. Quella persona è tranquilla, si sveglia la mattina, bacia i bambini, è a posto. Non deve pensare a niente, va a lavorare, lavora meglio, produce meglio per l'azienda, sta meglio, è più rilassata, litiga di meno, meno stress. Ma ci sono esempi a migliaia di questo, assistenti personali, eh, negli ospedali, non sappiamo mai a chi chiedere, i medici dobbiamo fermare per il corridoio e tirare per il camice, cioè non esiste personale addetto alla comunicazione negli ospedali, impieghi per ogni ospedale 100 persone addette alla comunicazione, vanno, entrano, escono, cartelle cliniche, cosa sta succedendo, cosa è successo, in camera è, eh, eh, eh, quali sono le notizie mediche, cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere per i servizi, eccetera. All'infinito. Quindi la MMT non sta dicendo creiamo economia all'infinito per sprecare plastica, petrolio e arrivare a distruggere le risorse del pianeta. Al contrario, stiamo proprio dicendo questo: laddove eh, eh, la tecnologia arriverà a usare molto meno materiale umano e anche molto meno materiale tecnologico, a sprecare molto meno materiale, creiamo posti di lavoro in un'altra maniera. Bene, ehm, volevo chiederti, siamo usciti alla lira e dobbiamo eh, comprare il petrolio, come facciamo? Dobbiamo comprare il petrolio, siamo usciti alla lira e dobbiamo comprare il petrolio. E... Ah, eh, siamo tornati alla lira? Siamo tornati alla lira, e dobbiamo comprare il petrolio. Come facciamo a comprare il petrolio? Che... Sì, eh, anche questo è un altro fantasma usato per, per l'auto spauracchio usato per paralizzare la gente, impedire alla gente di immaginare la soluzione a questo disastro economico. Eh, innanzitutto la spesa per l'energia in Italia, la spesa per il petrolio in Italia è eh, una cosa ridicola rispetto a quello che tutti si immaginano. noi che paghiamo la benzina così cara eh, eh siamo distinti, mm, eh, portati a immaginare che il governo italiano per l'energia in Italia spenderà quanto? 40%, il 50% della, della, della, della, spesa dello Stato. In realtà eh, quando l'Italia spende molto per l'energia spende l'1,7-2% eh, eh, della propria spesa pubblica quindi è il 2% del fatturato dello, della, della, spesa dello Stato, 1,7-2%. Quindi intanto è un problema molto relativo nel momento in cui si tornasse alla lira. La seconda cosa che non, non si sa è che eh, non è vero che il petrolio si compra in dollari, questa è una balla, una bugia, proprio una cosa ridicola. Eh, non è mai stato così, mai al mondo, il petrolio è prezzato in dollari, cioè ha un, eh, un valore che è prezzato in dollari, ma si compra con qualsiasi moneta al mondo. Eh, terza risposta, il paese come l'Italia che eh, ritorna a portare questo paese allo splendore dell'economia che aveva e che era e agli investimenti esterni che, che arrivano qua, che arriva a riportare l'Italia, anche se non in via privilegiata, perché non è un settore da privilegiare, ma che arriva a riportare l'Italia a quei valori di, di, esportazione che avevamo, a quei privati di esportazione che avevamo, è un paese che attira capitali stranieri, attira moneta forte, che può essere usata per comprare l'energia. Attira dollari, attira yen, eccetera, e questo è facilmente comprensibile, è quello che abbiamo sempre fatto nella storia nazionale. L'Italia non è mai andata in crisi per i suoi fabbisogni energetici. Queste sono cose che vengono usate come spauracchi per impedire alle persone di capire l'economia e guidare l'economia a proprio favore. Portiamo scusa? Anche, ma poi comunque eh, eh, pensate solamente al fotovoltaico cioè, eh, abbiamo un sottouso del foto... in un paese come l'Italia è qualcosa di incredibile, potremmo col fotovoltaico veramente, questi... io ho un, un, parente che ha lavorato tutta la vita come direttore generale al Max Planck Institute di, di Monaco del progetto di fusione nucleare, eh, che eh, è in pensione adesso e oggi lavora, eh, cosa incredibile per un uomo di quella formazione, lavora per eh, studi che dimostrino come il fotovoltaico potrebbe in realtà fornire all'Italia quasi tutta l'energia di cui ha bisogno. Non tutta, ma quasi tutta. Anche questo è un investimento che può venire dallo Stato.